अल्लाम welcome to V O B S C S उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे आज हम स्टार्ट करेंगे new course C S C सौ चार तो सी एस सी सौ चार का लेक्चर नंबर वन है इंट्रोडक्शन इसमें क्या है इसमें हम आपको उसका कोर्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है इसमें ये बताया गया कि स्टूडेंट को फील्ड में किया जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ठीक है इसके बारे में बताया जाएगा ताकि फिर जो सी प्लस में इम्प्लीमेंट करें ताकि फिर इसको लिए आसानी हो ठीक है तो इसकी टेक्स बुक ये रही है आपकी ये बुक है ठीक है और अब लेक्चर स्टार्ट हो ठीक है आप इसमें बता हैं हूँ वॉट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ठीक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है इसको सिंपली हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ठीक है तो ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम रिलैक्स करते हैं सोचते हैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारे इसको in the form of object जो कि हमारे रियल लाइफ से हैपन होती है ठीक है तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ठीक है तो एग्जाम्पल के जैसे कि फर्स्ट पहले हमारी कोई प्रॉब्लम है तो हमें सॉल्व करनी है सबसे पहले हम जो है रियल एग्जाम्पल लिखते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल ऐसी नहीं कोई फालतू एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखते हैं फिर इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेकर आते हैं उसको रखते हैं सामने फिर इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ला इसको देखने के बाद इसको सॉल्व करते हैं तो ये होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ठीक है यहाँ पे एग्जाम्पल ली वी है डिफरेंट ऑब्जेक्ट अराउंड ठीक है हमारे आसपास के बहुत से ऑब्जेक्ट होते हैं हम खुद एक ऑब्जेक्ट है ठीक है तो interact with each other to perform different operation for for example ठीक है एग्जाम्पल ली है एक पर्सन है ठीक है ये बंदा है और उसके बाद एक घर है एक गाड़ी है और एक ट्री है ठीक है ये कह रहे हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ठीक है आप ये कह रहे हैं देखें आप इसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से बन सकता है इसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से पता देखें ये अली है ठीक है एक पीछे शो कर रहे हैं भाई अली है ये इसके पास हाउस है ये घर में रहता है और इसके पास कार है और इसके पास एक ट्री है ठीक है इसके घर के ऊपर एक ट्री है तो इस नंबर से एक ऑब्जेक्ट देख के आप पहचान सकते हैं कि और है ठीक है अब वो कह रहे हैं another example of a school object of an school school teachers books fan school bag classroom playing ground and so on ठीक है ऑब्जेक्ट का स्कूल में क्या होता है ये सारी चीज़ें होती हैं ठीक है अब वो कह रहे हैं कि देखें ऑब्जेक्ट इन स्कूल एक ऑब्जेक्ट के स्कूल में क्या होगा स्कूल में एक ऑब्जेक्ट क्या होगा स्कूल में तो टीचर्स एक ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट होगा स्कूल बैग होगा पेन होगा बुक होगा प्ले ग्राउंड होगा क्लासरूम होगा पेरेंट्स होगा लाइब्रेरी उसकी सारी ऑब्जेक्ट है ठीक है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है हमारे लिए काफ़ी आसान कर देती है हमारे प्रॉब्लम को इन रियल लाइफ जब एग्जामिनेट देते हैं तो हमारी प्रॉब्लम को आसान कर देती है तो ठीक है रियल लाइफ एग्जाम्पल को हम सोचते हैं जस्ट लेते हैं तो, तो हमारी प्रॉब्लम आसान हो जाती है ठीक है तो आप आगे तो ये कह रहे हैं so we can see that in our daily life everything can be taken in तो वो ये कह रहे हैं हम डेली लाइफ में हर चीज़ को हम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं ठीक है अंडरस्टूड से बात है कोई भी चीज़ है ऑब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट हैं ठीक है इससे बड़ी और हो सकती है ठीक है आगे तो आगे कह रहे हैं वॉट इज मॉडल मॉडल क्या होता है model is an affection of something real concept ठीक है मॉडल क्या होता है एक रियल चीज़ होती है कॉन्सेप्ट के बिना पर बनी होती है ठीक है एक मॉडल भी बनाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट के पीछे बना होता है ठीक है ये और एक फैक्ट होता है रियल होती है मॉडल की एग्जाम्पल के लिए भी आपको एग्जाम्पल दी एक हाईवे मैप्स होता है ठीक है यहाँ हाईवे मैप्स हो गया आपके मॉडल है एक रियल है जो कि इसकी एक्सेस मौजूद है ठीक है आर्टिटेक्चर मॉडल्स हो गया मॉडल मतलब तैयार करते हैं कोई भी चीज़ बनाने से पहले कोई मॉडल्स तैयार करते हैं इसको हम बोलते हैं मॉडल्स ठीक है मैप भी हो सकता है मैकेनिकल मॉडल्स कह रहे हैं ठीक है ग्राफ बना सकते हैं आप चार्ट बना सकते हैं कुछ भी आप सोच रहे हैं वो एक मॉडल होगा ठीक है अब देखें आप कह रहे हैं मॉडल्स तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होगा ठीक है कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं कोई भी मॉडल बनाते हैं तो हम उसको पहले सोचते हैं हैं एक मॉडल तैयार करता है ठीक है तो हमारी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे मॉडल ठीक है कोई भी काम शुरू करने से पहले हम इसका एक मॉडल बनाएंगे ठीक है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं तो इसका एक मॉडल बनाएंगे ठीक है तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर मॉडल ठीक है तो तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए ऑब्जेक्ट इंटरनेट मॉडल वो एग्जाम्पल दिए एक बंदा है कार है हाउस है ट्री है ठीक है तो वो कहता है Ali lives and house Ali drive का कार ठीक है और गाड़ी चला सकता है तो कुछ मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं अब आगे लें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल और स्कूल मॉडल स्कूल मॉडल में क्या था हमारे पास सारी चीज़ें थी ऑफलाइन देखते हैं ठीक है उसके अंदर क्या टीचर क्या है स्टूडेंट्स है प्ले ग्राउंड है ठीक है अब ऑब्जेक्ट में क्या होता है हमारे पास टीचर है स्टूडेंट है स्कूल बैग है पेन है बुक है प्ले ग्राउंड ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया ठीक है मेन चीज़ क्या ऑब्जेक्ट अब इंट्रोडक्शन क्या है teacher teacher student teacher teach कर रही है स्टूडेंट को तो ये क्या हो गया इंट्रोडक्शन हो गया ठीक है कोई चीज़ को बैठ को पढ़ाई है क्या हो गया उसका इंट्रोडक्शन हो गया ठीक है स्टूडेंट है school bag books and pen ठीक है इसे तो सारी चीज़ें क्या हो गई इंट्रोडक्शन में शामिल होंगे इसके ठीक है अब ऑब्जेक्ट ऑरियंटेड एडवांटेज क्या होता है ठीक है तो we can easy develop an object model for problem ठीक है हमें कोई भी प्रॉब्लम है हमको एक उसका एक मॉडल बनाते हैं ठीक है तो उस वजह से हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है क्योंकि हमारे सामने होती है उसको हम आसानी से देख के गैस कर सकते हैं ठीक है everyone can easy understand object oriented model वही बात तो कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगी पिक्चर की फॉर्म में होगी होगी या वीडियो की फॉर्म होगी हम उसे देख के आराम से अंदाज़ा कर सकते हैं तो हमारे लिए और आसानी हो सकती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में ठीक है तो we can easily implement an object oriented model for a program हम कोई प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं सी प्लस प्लस में तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो सकती है तो उससे पहले हम कोई मॉडल बना लें ठीक है तो आगे चलते हैं तो आगे है वॉट इस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है तो वही कह रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है कोई भी चीज़ हो सकती है समथिंग टेंजिबल यानी कि टेंजिबल मतलब यानी कोई भी चीज़ हम छू सकें जिसको हम टच कर सकें ठीक है तो उसका एक्सेस मॉडल तो अली स्कूल हाउस का ये क्या हो गया अली स्कूल हाउस का इनको हम देख भी सकते हैं उसको छू भी सकते हैं ठीक है और समथिंग कॉन्सेप्चुअल होती है कि मोटी जो कॉन्सेप्चुअल हो सकते हैं हम सो सकते हैं ठीक है यानी छू यानी छूनी सकते सकते इसको डेट कैन बी अपने intellectual for example time date and सोने के टाइम हो गया डेट हो गया इसको हम सो सकते हैं कॉन्सेप्चुअल इसको हम छू नहीं सकते ठीक है तो एंड ऑब्जेक्ट है स्टेट इसका एक स्टेट होता है इसका एटीट्यूड होता है इसका एक वेरी डिफरेंट बिहेवियर भी होता है इसका ऑपरेशन भी होता है ठीक है तो आगे देखते हैं एक यूनिक आइडेंटिटी भी होती है ठीक है तो आगे चलते हैं आगे के टेंजिबल एंड इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट ठीक है एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल ऑब्जेक्ट क्या होता है जिसको हम छू सकते हैं जिसके एग्जाम्पल क्या होता है देखिए आप अली is tangible object having some characteristic आप अली है कुछ करेक्टरिस्टिक है ठीक है एट्रीब्यूट्स हैं बिहेवियर है क्या है आप अली है उसका करेक्टरिस्टिक क्या है उसका नेम है उसका एज है ठीक है उसका नेम और एज क्या है उसकी करेक्टरिस्टिक उसको बता रहे हैं उसका नाम अली है उसकी एज ट्वेंटी है कुछ हो सकती है इसका बिहेवियर क्या और चल रहा है वो खा रहा है वो उसका बिहेवियर है ठीक है ऑपरेशन भी इसको बोलते हैं यानी वॉक है ईट है अब इस तरीके से आगे हैं तो वो कह रहा है कि कार इस ऑल्सो टेंजिबल अब कार है जैसे वीडियो टेंजिबल है ठीक है वो भी एक चीज़ है उसको हम छू सकते हैं अब उसका क्या है उसका कलर है कलर क्या है उसका एट्रीब्यूट है उसका मॉडल क्या है उसका एट्रीब्यूट उसका बिहेवियर क्या है बिहेवियर में क्या है एक्सलेशन आ गई स्टार्ट अब कार को स्टार्ट कर रहे हैं बंद कर रहे हैं चला रहे हैं ब्रेक मार रहे हैं बिहेवियर चेंज करते हैं उसका बिहेवियर है मुख्य चीज़ें ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो उसको क्या बोलेंगे उसका ऑपरेशन परफॉर्म हो गया उसका क्या हो गया बिहेवियर हो गया ठीक है अब identify car using registration number identity number होता है रजिस्ट्रेशन नंबर होता है इससे पहचान लेते हैं ये कार इस बंदे की है या फिर इस कार का ये मॉडल है ठीक है तो अब आगे आ रहा है intangible object also calling conceptual object ठीक है इसमें क्या होता है अब टाइम है अब टाइम में क्या स्टेट इसका एटीट्यूट है अब टाइम क्या होता है हॉर्स होता है सेकंड होता है मिनट होता है ये उसका एट्रीब्यूट है ठीक है हॉर्स होता है सेकंड होता है मिनट होता है अब उसका बिहेवियर क्या बिहेवियर ये है कि भाई हॉर्स के अंदर होता है मिनट्स होते हैं मिनट्स के अंदर होता है सेकंड चेंज हो रहे हैं तो उसका बिहेवियर है ठीक है मिनट के बाद सेकंड सेकंड के बाद हॉर्स है इस हॉर्स के बाद मतलब पूरे एक दिन एक दिन के बाद डेट तो ये सारा क्या उसका बिहेवियर है तब तो आगे क्या डेट डेट में क्या एयर डे मंथ क्या उसका स्टेट है स्टेट चेंज हो रहा है एयर हो गया डे हो गया मंथ हो गया उसका बिहेवियर क्या भाई एयर के अंदर भी क्या होता है टेस्ट होते हैं टेस्ट के टाइम होता है टाइम करना मन होता है मन के डे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें सारी चीज़ें आ जाती है इसमें तो इसका क्या बिहेवियर है ठीक है तो we will assign our own generation unique ID and model from data of तो ये क्या हम अपने बनाते हैं उसको हम आईडी दे सकते हैं हमारी भी अपनी कोई यूनिक आईडी हो सकती है ठीक है तो समरी क्या समरी के भाई model is affection of some real world summary ठीक है कोई भी मॉडल लेते हैं हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के जरिए लेते हैं ठीक है it help help help to understand that scenario तो ठीक क्योंकि हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट होता है बड़ा आसानी से क्लियर हो जाता है ठीक है वी कैन यूज अपलाइट on because it has mapping real world problem ठीक है हमारी हम इसलिए मैपिंग करते हैं ताकि हमारा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होता है आसानी से हमारा सॉल्व हो जाता है ठीक है ऑब्जेक्ट में भी टेंजिबल होते हैं फिजिकल होते हैं इंटेंजिबल होते हैं ठीक है और कॉन्सेप्शल होता है में देर में भी more than aspect of an object ठीक है ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है बकेट सारे भी हो सकता है ठीक है ठीक है ऑब्जेक्ट कह रहे हैं कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनका भी काम होता है जैसे कि बोल रहे without any role like schools parking school का पार्किंग है ठीक है है तो लोगों ऑब्जेक्ट लेकिन क्या हमारे किसी काम के लिए नहीं होता है ठीक वैसे तो काम भी होता है पार्किंग गाड़ी पार्क करने के लिए काम आता है लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो हमारा पार्किंग इस्तेमाल में नहीं आता ठीक है पार्किंग आवर स्कूल ऑब्जेक्ट है लेकिन क्या इतना ज़रूरी नहीं है ठीक है क्या ज़रूरी नहीं है ठीक है हम इसलिए ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए हमारे डेली लाइफ को एग्जाम देखते हुए ताकि हमारी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाए हमारे रियल टाइप की फैमिली देखते हो ठीक है तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर वन खत्म होता है उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें कमेंट करें और शेयर कीजिए मिलते हैं लेक्चर नंबर टू में जब तक के लिए अल्लाह